đấy đấy thế à. là con chuột vào đây nằm ir Saleo, pues, 빛났어. 어. Uh... <laughs> 아. Ba, ba. Hmm. Udah gak kau sijin teman-teman sama kuewok. Hmm. <laughs> Nhiệt sạch kích rồi Cak anu suli. Ora kuwi tanti kuwe kok. Dikisi ngongokon ora wis. Ya wis dengok. Hmm. Ah.